我不过是你的玩具而已，根本不必那么在意。我不会是你身边的问题，背负悲伤没有力气，看你紧张得透不过气。离开这里不需要考虑，不想再做你手中的机器。 关了灯，开了窗口，吸一口气，吐一口气，嗯嗯啊啊。想到哪里就去哪里，没人能管你，没人能关注你。快乐很容易，喝一杯可乐，透口气。悲伤不容易，还要我假装输给你，输给你，透口气。 是问题，我不过是你的玩具而已，根本不必那么在意。我不会是你身边的问题，背不悲伤没有力气，看你紧张的透不过气。离开这里不需要靠。 能关注你，快乐很容易，喝一杯可乐透口气。悲伤不容易，还要我假装输给你。快乐很容易，喝一杯可乐透口气。悲伤不容易，还要我假装输给你，输给。